बार और एक बार और एक बार और तेरा मुन्ना शेख हजारे गुरु का शहबाज किसो चाहता ने बरहम बाबा झट दे कराईदा सनमा वासे हमारा मनाया अनिकेत अनिकेत अनिकेत अनिकेत यही आसे हम जियत बानी अरे बिची बिची का बतानी अब इसको अब इसको सबके साथ गाते हैं कि सोचा था ने बरहम बाबा झट दे कराईदा ये पूरा दुनिया सबसे ज्यादा जो आवाज है जो लाइन है उसको सुनो और अगर सब लोग सुनेंगे तो ताली बजा के तभी हल्ला करके गा दीजिएगा कि जाया निर्दैया आज भैया जय निर्दैया